социалдык курулуштардын санын көбөйтүү колго алынып учурда облус аймагында бир катар мектеп бала бакчалардын курулушу жүрүүдө алардын айрымдары бүткүрүлүп четинен пайдалануууга берилип жатат алсак жаркынбаев айылында эки жүз жыйырма беш орундуу мектеп ишке кирди ага жанаша салынган спорт залдын курулушу уланууда спорт залы абдан чоң мунуку мындай мектептерде жок ушул эле бул беш жүз жыйырма квадрат он сегиз отузга ошондой долбоорлу ошондой болгон ошону менен салып жатабыз отуз жети миллион турат эми быйыл ойлоп атабыз быйыл негизи календарный план боюнча ноябрда берилиш керек эле биз ушу август менен бүтүрсөкпү дегендей кылып атабыз анткени финансирование жакшы быйыл акча каражаттарын жакшы бөлүп берип атат эки жүз жыйырма беш орундук мектеп былтыр ноябрь айында пайдаланылууга берилген заманбап шарттар менен курулуп азыркы тапта окуучулар жаркыраган жаңы жана жылуу мектепте билим алып жатышат мектеп баардык тиешелүү стандарттар менен курулган э, биз ушул жаңы мектепке киргенибизге аз эле убакыт болду э, эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма төртүнчү ноябрында ачылыш жасап кирдик Э, ошондон бери биздин башыбыздан бактылуу күндөр өтүп атат деп айтсам болот себеби мектебибиз абдан жарык жылуу баардык шарттары бар э, сегиз класс кабинет бар андан тышкары бул э, ушул чөлкөмдө мындай биздикинде ашкана жок деп айтып атышат адистер абдан сонун ашканабыз бар кышы бою бир да көйгөй болгон жок Э, мектептин эки кабатына тең э, э, ажатканабызда орнотулган балдар кирип чыгып абдан жакшы шарттар түзүлүп мугалимдер дагы окуучулар дагы мындай иштегенге окуганга абдан жакшы стимул алып жатышат деп жаңылышпаймын ошондой эле кожо кожояр айылындагы толук бүтпөй калган мектепте да курулуш иштери жүрүүдө анда бир канча аянтчага ылайыкталган жер төлөөсү жасалып иш кызуу жүрүп жатат бул аймак келечекте окуучулардын кошумча сабактарын даярдоо бөлмөлөрү болот жер төлөө да долбоор менен заманбап шарттар менен жасалат жарым бүтпөй калган ошондон э, он төрт жылдан кийин кайра мына былтыр биыл ақшасы бөлініп жатады э, могу жендегі екі этажын бүтүрдүк анан жер телесине киришип атабыз эми суусун алып келебиз водопроводдордун суусун киргизебиз андан башқа мектептің бүтпей қалған 8 бөлмесі толық жасалып бүтті. чоң конокторду тозу залы ремонт толды. Кластық бөлмілер менен жабдылды кожо айылындағы жалпы білім беру мектебинде учурда 2 нөмөт менен төрт білім элүү бүт мебелдерістің бары келді. ичине өз өзүбүз бүт жасалғасының барсын жасап Э, чоң чоң класстар болду жарық болду жылуулугубуз дагы абдан жакшы да кышкысын дагы көрдүк жылуулугу абдан жакшы болот экен эми бул сегиз бөлмөнүн э, ар бирине бирден кабинет э, автордук класс деп коюп атабыз эми мисалы үчүн бул жерде сейдматов молдосан атындагы химия кабинети тарых кабинети физика кабинети биология кабинети ошондой эле музыка кабинети кылып ар бир бөлмөнү кабинеттерге бөлүп алдык белгилей кетсек ысык көл облусунда азыркы тапта жалпы он төрт мектеп бир канча бала бакча курулуп жатат быйыл төрт мектептин курулушу аяктап калат балдардын билим алуусуна карата көрүлүп жаткан мындай камкордук мамлекеттин колдоосу менен ишке ашууда жазгүл сатаева жакшылык чортонов лтр ысык көл облусу